جولی made no response. Julie made no response. Julie خانمی به نام جولی made گذشته make make a response یعنی پاسخی دادن یک کالوکیشنه ببینید چقدر کالوکیشن های جالب چقدر عبارت های عالی دارید یاد میگیرید در این درس ها جولی made نو response جولی پاسخی نداد جولی made no response Julie made no response. We must make an immediate response. We must make an immediate response. We must ما باید make a response یک کالوکیشن یعنی پاسخی دادن. Immediate یعنی سریع. We must make an immediate response. ما باید پاسخی سریع بدهیم. We must make an immediate response. We must make an immediate response. Never speak ill of the dead. Never speak ill of the dead. Never هرگز speak سخن گفتن never speak هرگز سخن نگو ill ill یعنی مریض و در اینجا یعنی بد گفتن کجا of the dead پشت سر مرده Never speak ill of the dead پشت سر مرده حرف بد نزنین اون فردی که دیگه دستش از دنیا کوتاهه توی فارسی هم داریم دیگه میگیم پشت سر مرده حرف ناجور نزنید چقدر عبارت ها چقدر اصطلاحات چقدر ضرب المثل های عالی رو داریم تقدیم میکنیم خدمت شما ای کاش همراه بشه با تمرین شما تا خوب اونها رو یاد بگیرید Never speak ill of the dead. پشت سر مرده حرف بد نزنید. Never speak ill of the dead. Never speak ill of the dead. Why do you study Latin? It is a dead language. Why do you study Latin? It's a dead language. Why do you study? چرا مطالعه میکنی؟ چرا میخونی؟ Latin, Latin یعنی زبان لاتین. It's a dead language. Dead یعنی مرده. Language زبان. Dead language یعنی زبانی که مرده دیگه استفاده نمیشه. کسی استفاده نمیکنه از اون زبان. Why do you study Latin? It's a dead language. چرا زبان لاتین میخوانی؟ آن یک زبان مرده است. Why do you study Latin? It's a dead language. Why do you study Latin? It's a dead language. Let's start the trip before the sun rises. Let's start the trip before the sun rises. Let's start یعنی بیا شروع کنیم. The trip اون سفره رو before قبل از اینکه the sun rises قبل از اینکه خورشید بالا بیاد یا صعود کنه rise که یعنی بالا رفتن و صعود کردن و اس سوم شخص به خاطر sun گرفته let's start the trip before the sun rises بیا قبل از اینکه خورشید بالا بیاید سفر را شروع کنیم let's start the trip before the sun rises Let's start the trip before the sun rises. The probability is that prices will rise rapidly. The probability is that prices will rise rapidly. The probability probability یعنی احتمال is that اینه که prices قیمت ها will rise بالا خواهد رفت سعود خواهد کرد rapidly rapid یعنی سریع و rapidly حالت قیدشه یعنی به حالت سریع The probability is that prices will rise rapidly احتمال این است که قیمت ها به سرعت بالا خواهند رفت The probability is that prices will rise rapidly. The probability is that prices will rise rapidly. Both children are real animal lovers. Both children are real animal lovers Both children both یعنی هر دو children بچه ها are real animal lovers lover یعنی عاشق و lovers یعنی عاشق ها animal lover یعنی کسی که دوستدار حیواناته both children are real animal lovers هر دوی بچه ها واقعا عاشق حیواناتند both children are real animal lovers both children are real animal lovers In India, the cow is a sacred animal. In India, the cow is a sacred animal. In India, در هند, the cow, گاو, is a sacred animal. Sacred یعنی مقدس. بهش احترام معنوی یا روحانی میذارن. Animal, حیوان. In India, the cow is a sacred animal. در هند گاو حیوانی مقدس است. In India, the cow is a sacred animal. In India, the cow is a sacred animal. Maury's manner is a factor in his success. Maury's manner is a factor in his success. موری آپاستروفی اس برای بیان مالکیت چیزی به نسبت یک فرد در اینجا منر منر یعنی رفتار یا اخلاق یا منش موریز منر یعنی رفتار موری یا منش موری is a factor یک عامل است پس فاکتور یعنی عامل in his success در موفقیت او موریز manner is a factor in his رفتار موری یک عامل در موفقیتش است Maury's manner is a factor in his success. Maury's manner is a factor in his success. Different factors will influence your life. Different factors will influence your life. Different factors عوامل متفاوت will influence تحت تأثیر قرار خواهد داد your life زندگی شما رو قطعا همینطوره و عوامل بسیار مهمی میتونه زندگی حال و زندگی آینده شما رو به خصوص تحت تأثیر قرار بده شما شک نکنید اگر دوران کودکیتون رو دوران نوجوانیتون رو به خواب و خیال و تفریح گذروندید و تلاش نکردید برای یادگیری برای رشد خودتون برای رشد شخصیتتون برای رشد دانشتون بدون شک این هزینه رو از زندگیتون پرداخت خواهید کرد و به اون چیزهایی که باید برسید نخواهید رسید و ناچارید زندگی رو تحمل کنید که شاید مورد علاقتون نباشه پس عوامل متفاوتی زندگی شما شما رو تحت تأثیر قرار خواهند داد بچه ها دوستان همراهان از این درس ها قافل نشید خیلی ساده خیلی کاربردی ما داریم به شما سعی میکنیم مطالب را آموزش بدیم تنها چیزی که شما لازم دارید این است که تمرین کنید بچه ها تمرین تمرین تمرین پرکتس پرکتس پرکتس از این مقوله قافل نشید و در تمرینات شرکت بکنید تا با اسپش خودتون رشد بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم Different factors will influence your life عوامل متفاوتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد Different factors will influence your life Different factors will influence your life That decade passed uneventfully. That decade passed uneventfully. That decade همونطور که گفتیم decade یعنی دهه that on that decade اون دهه اون دهه 20 سالگی اون دهه 10 سالگی اون دهه 30 سالگی passed گذشت uneventfully event یعنی رویداد و uneventful یعنی بدون اتفاق خاصی و uneventfully یعنی با حالتی که هیچ اتفاق خاصی هیچ اتفاق مهمی در اون اتفاق نیفتاده و در اون بروز نکرده That decade passed uneventfully آن دهه بدون اتفاق مهمی گذشت That decade passed uneventfully That decade passed uneventfully A period of 10 years is called a decade. A period of 10 years is called a decade. A period. Period یعنی یک دوره زمانی. تو فارسی خیلی میگن پریود ولی پریود نیست. Period تلفظ درستشه. 10 years یعنی ده سال. اس جمع هم در years باید گذاشته بشه. is called نامیده میشه a decade یک دهه. A period of 10 years is called a decade. یک دوره زمانی ده ساله یک دهه نامیده می شود. A period of 10 years is called a decade. A period of 10 years is called a decade. The article accurately reflects public opinion. The article accurately reflects public opinion. The article اون ماده اون مقاله accurately یعنی به صورت دقیق یا دقیقا reflects انعکاس میده public opinion نظر عمومی یا نظر عموم The article accurately reflects public opinion ماده یا مقاله دقیقا نظر عموم را منعکس می کند The article accurately reflects public opinion the article accurately reflects public opinion. The author of this article is nameless. The author of this article is nameless The author اون نویسنده of this article از این article یا مقاله یا ماده یا بند قانون is nameless name که یعنی نام nameless یعنی بدون نام کسی که نام نداره یا نامش رو نمیدونیم The author of this article is nameless نویسنده این مقاله بینام است The author of this article is nameless The author of this article is nameless Do not make me shoot you. Don't make me shoot you. Don't make me آقا یعنی چی؟ Don't make me یعنی منو مجبور نکن کاری نکن که وادار بشم یه کاری رو انجام بدم پس چقدر عبارت های عالی داریم خدمت شما تقدیم میکنیم بچه ها بچه ها بچه ها قافل نشید از این عبارت ها قافل نشید از جملات قافل نشید از این درس ها Don't make me مجبورم نکن که هرس بخورم مجبورم نکن که هی جوش بخورم بگم آقا تمرین کنید بچه ها یاد بگیرید خواهش میکنیم برای یادگیری خودتون تمرین کنید وقت بگذارید برای زمان خودتون ارزش قائل باشید Don't make me مجبورم نکن shoot یعنی شلیک کردن you به تو Don't make me shoot you ما رو مجبور نکنید که به شما شلیک کنیم Don't make me shoot you مجبورم نکن بهت شلیک کنم Don't make me shoot you Don't make me shoot you The police rarely shoot to kill. The police rarely shoot to kill. The police پلیس که میدونید یعنی پلیس فقط تلفظش رو دقت بکنید و استرس درست رو باید روش القا بکنید چون پلیس نیست پلیس استرس روی بخش دوم و روی ال rarely rarely یعنی به صورت بسیار به ندرت خیلی کم پیش میاد shoot to kill شلیک برای کشتن یا به قصد مرگ the police rarely shoot to kill پلیس به ندرت به قصد کشتن شلیک می کند. The police rarely shoot to kill. The police rarely shoot to kill. The sun always rises in the east. The sun always rises in the east. The sun خورشید always همواره rises طلوع میکنه یا بالا میاد in the east در سمت شرق. The sun always rises in the east. خورشید همواره در شرق طلوع می کند. The sun always rises in the east. The sun always rises in the east. A river separates the city into east and west. A river separates the city into east and west. A river. River یعنی رودخانه. Separates. جدا میکنه. Separate یعنی جدا کردن و separates اس سوم شخص گرفته. The city. اون شهره رو into به east and west. شرق و غرب. A river separates the city into east and west. یک رود شهر را به شرق و غرب جدا می A river separates the city into east and west. A river separates the city into east and west. You put your life in hazard to save me. You put your life in hazard to save me. You put Put فعل بیقاعده است و زمان گذشتهش همون شکل زمان حالشه You put your life تو زندگیت رو قرار دادی In hazard در خطر to save me که منو نجات بدی You put your life in hazard to save me تو زندگیت را به خطر انداختی تا مرا نجات دهی You put your life in hazard to save me You put your life in hazard to save me You must rename the file before you save it. You must rename the file before you save it. You must rename rename یعنی تغییر نام دادن You must rename شما باید تغییر نام بدید The file اون فایل رو before you save it قبل از اینکه ذخیرش کنید You must rename the file before you save it شما باید اسم فایل را قبل از ذخیره کردنش تغییر دهید. You must rename the file before you save it. You must rename the file before you save it.